notata poi questa survival l'ha notata da sola l'ha notata l'ha da sola però se, se vi piace molte roba più volta e non devo andare alla direzione opposta se non mi lagga potrei questo combattimento eh. Beh. Tornano indietro? Boh. Sì, questo. No, no. Tornano indietro, ok, non ci siamo montagne. Bene. Oh, devo langa. Non se eh, non mi sono se no oh. mangiato il volume e eh, spaccate i timbri non microfono per il momento che fallo benissimo ok scammo non la metto ancora mi ammazzare quell'altro sapere, per, per, per, sapere che cosa mi droppa arrivo devo stare calmo mm, ok vediamo adesso carbone no allora, tutto questo è il mio carbone non sapete sono più o meno 10 stacco più quindi sto 9 stacca qua 10 1 bene tengo 13 stacco no 12 mi tengo il pistone per non la faccio qua la faccio perché gli alberi uno non mi piacciono io perché se devo raccogliere la linea Birds a me non piace. È Birds. Credo di sì. Boh. Vediamo un po'. Spero di trovare l'oro Il più presto possibile. Anche se la spada in oro, meglio non farla, consuma troppo in fretta. Lo so perché raga l'ho fatta così l'ho trovato l'ho fatta ah, quando ho giocato offline ovviamente sulla Nintendo Switch quindi diamante la chiamo bello, che bello laggare forse qua non è spazio libero qua non lo so fare tanto bene eh. ok trovato posto un materiale una di legno cavo cava eh come faccio adesso quindi vado a prendere Io per un attimo ho visto che compariva. Non so se... Questo bosco maledetto. avevamo qui crappunti con la camera ok iniziamo a fare qua vediamo sì. metto qua ok 40 Bene. Mi parte non mi ricordo nemmeno. Una barca. Che mi può sembrare lì. Adesso mi ricordo bene. La casa così. Non bene. Ok, due cose. di Samson Martin. Per buone. Mi danno solo come lo stesso questo vabbè 55 eh, quindi questo non mi serve questo neanche da un gotti di chiara per il se no della natura questo Dai. Eh. Miro, va bene, si fa così. Mm. Non mi ricordo ora come si fanno i convogli. Aspetta, cosa... cosa... Che paese siamo? Convogli per... No. Ok... Allora... No, così... No, questo è... Rồi giờ uhm. Ừ. à. Anladım, ừ, anladım. cioè, metto qua di fare un attimo, un altro ah non ne so cos'è niente. Non mi organizzo l'inventario.